दिया गमाए हाँ बेटी बोल हम नहीं जाइबो ससुररिया ना ससुररिया तो ना जीबी पर काहे खातिर गे बेटी कि हमरा दोई छी कहू कटल कटल गरिया ना अच्छा तो ससुररिया में हमर चिकनाहा दमदा तोरा काटल काटल गाड़ी देहो गे बेटी कि हमरा दई छी कहू रोजे रोजे गरियाना रोजे रोजे काटल काटल गाड़ी देहो तोरा तब त ससुराल में बड़ी मुसीबत हो गए बेटी तोरा कि अगमाई हम नहीं रहबो ससुरारिया में तो ना रहबी पर काहेल गे बेटी काहेल गरिया के तरकारी बना के जो पर रह जरूर ससुरारी में गेबेटी किया गमाए कर पियो गजा रोज धोकाउना दारू पिए है तू और गांजा फूके है तू हमर दमदा ते तो बेटी आगे पीछे कुछ सोचे है तू कि ना हमर चिकना है दमदा किया गमाए आगे पीछे पूछो नहीं सोचा कुछु ना सोचे हा तू हमर चिकना हा दमदा अते बड़ बड़ सियान सियान बाल बच्चा हो गेल हो तनी एकरो ख्याल रख तल तू ना हमर चिकनाहा दमदा जगमाई भरत अब भयंकर समझाबाऊ ने दम भयंकर समझावे हक तू त ककरो बात पड़ोसी पड़ोसन के बुझे समझे हक तू कि ना गे बेटी कि अगमाई बात तो न बुझाओ केकरा समझाओ ना अतना किस्म से तोय हम चिकना हा दमदा को बदनाम करे करही से तोय सच बोले ही या झूठ बोले ही गे हमर कुटनी बेटी कि अगमाई मौसम सच्चा बोला हिता अब तो की कर भी गे बेटी सीधा सीधा बताओ बेटी सीधा सीधा बताओ कि अगमाई मोने नहीं जाइबो ससुररियाना ना जिबी ससुररिया त तो हम तोरा जबरदस्ती नहीं भेजे पारबोगे बेटी तेरा यहीं पर नहरवे में भोजाइयन से लड़ लड़ के गे बेटी कि हमरा दई छी कहू कटल कटल गरियान अब काटल काटल गरिया ना दतो बेटी चुप रह बेटी चुप रह चुप रह बेटी चुप रह एहे रह ये नहरवे में लाग लगा पानी बरसा कि अगर मैं हमें नहीं जाई जाइबो ससुरारियान वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो